في فبراير 1916 تحطمت الطائرة L-19 الألمانية عندما كانت عائدة للوطن من مهمة تفجير في المملكة المتحدة وشاءت الصدفة أن تجدها سفينة بريطانية تسمى كين ستيفن وقد وجدت 16 شخصا ولكن السفينة رفضت مد يد المساعدة لهم مما تسبب في غرق الطاقم في النهاية وكان من الممكن أن تظل القصة في طي الكتمان ولا ولا يعلم عنها أحد ولكن أحد أفراد الطاقم قبل غرقه قام بكتابة ما حدث في رسالة ووضعها في زجاجة وقال فيها تحياتي لزوجتي وطفلتي كان هناك سفينة صيد إنجليزية هنا ورفضت أخذنا على متنها لقد كانت الملك ستيفن خلال يوم عيد الميلاد في عام 1945 عاد الجندي الأمريكي فرانك هايوستيك البالغ من العمر 21 عاما إلى الولايات المتحدة من فرنسا وعندها قام بكتابة رسالة غاية في الغرابة حيث أخذ قطعة من الورق وكتب عليها لمن يجد تلك الرسالة ليس لدي مكافأة أقدمها إليك سوى صداقتي فإن الصداقة هي المكافأة الوحيدة التي يمكنني أن أضمنها لك، ووضعها في زجاجة وألقى بها في المحيط الأطلسي إلى أن وصلت إلى أيرلندا، حيث التقطتها رداء سوليفان وهي فتاة في عمر 18 عاما، وظلت تراسل الجندي وأصبحا صديقين واستمرا في تبادل الرسائل حتى سافر فرانك إلى أيرلندا في عام 1952 وقابلها وعرض عليها الزواج ولكنها رفضت لعدم استعدادها لترك وطنها. وطنها ووالدتها وانتهت علاقتهما بعد ذلك وجد رجل حبه بعد أن ردت سيدة على رسالة كان قد كتبها ووضعها في زجاجة، وتضمنت الرسالة تلك السطور لشخص جميل وبعيد بعيد، بالإضافة لمعلومات عن نفسه، وأضاف: إن أي سيدة تجدها عليها الإجابة، وبالفعل وجدها صياد من صقلية وأعطاها لابنته على سبيل المزاح، ولكنها راسلته ومن ثم تبادل كلاهما الرسائل وأخبرته أنها أنها ليست جميلة حتى سافر الرجل إلى صقلية لزيارتها وتزوج في عام 1958 أوشفيتس هو معسكر اعتقال في بولندا كان يستخدم من قبل ألمانيا النازية في أثناء الاحتلال النازي لبولندا أثناء الحرب العالمية الثانية وفي عام 2009 أي بعد 65 عاما من كتابتها تم العثور على رسالة مخبأة داخل جدران المعسكر مؤرخة في التاسع من سبتمبر 1944 كتبها برونيسيلا يانكوفياك القطب الكاثوليكية الذي وصل وصل إلى المعسكر في عام 1943 وفي الرسالة ذكر ستة رجال آخرين وأعطى لمحة عن حياتهم في المخيم إرميا بيرك أحد ركاب السفينة تايتانيك كان يبلغ من العمر 19 عاما عندما سافر إلى نيويورك مع ابن عمه البالغ من العمر 18 عاما وقد غرق كلاهما ومات في الكارثة ولكن قبل ذلك كتب بيرك رسالة ووضعها في زجاجة وربط أحد أربطة الحذاء بالزجاجة وألقى بها في المحيط وتقول الرسالة من تيتانيك وداعا للجميع ومن المصادفة أن يتم إيجاد الرسالة على شواطئ دنكليت على بعد أميال قليلة من مسقط رأسه بعد عام من غرق التيتانيك على الرغم من رومانسية وغموض تلك الرسائل فإنها تعد نموذجا جيدا وفريدا من نوعه فكونك تجد رسالة عشوائية هو أمر غاية في الغموض والتشويق